السلام علیکم ناظرین میں ہوں منور شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوب لنک ٹی وی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے ناظرین دنیا کی بہترین قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی غلطی پر نادم ہوں اور پھر وہ غلطی جو ان سے ہوئی ہے یعنی کہ جس غلطی پہ وہ نادم ہے وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں ناظرین آج ہماری ویڈیو ان جوانوں کے نام ہے جو وطن عزیز پر جان قربان کر دیتے ہیں وہ بھی ایک گم نامی کی حالت میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں غیر ملکی ایجنسیاں ہمارے ملک پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں کیونکہ مسلمان ملکوں میں صرف ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے اس لیے یہ سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے دشمن ممالک یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس پاکستانی ایٹم بم کو رول بیک کیا جائے کیونکہ یہ ہمارے لیے یعنی کہ ہمارے پاکستان کے لیے پاکستان کی دفاع کے لیے بہت اہم ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ہمارے ملک کے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ دو سے تین ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں لے کر اپنی ہی قوم کے جوانوں محافظوں اور اپنے آئی ایس آئی پر بھونکنا بند کر دیں کیونکہ یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان خاص طور پر وہ جوان جو ملک کی دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بدنام کر سکیں اور عوام کو ملک کے فوج کے خلاف لا کر کھڑا کر دیں تاکہ دشمنوں کے ناپاک عزائم کامیاب ہو سکے لیکن جب تک ہماری آئی ایس آئی ہے ملک ہے یاد رکھیے گا ہمارے اس پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے خواب دیکھنے والے ہمارے دشمن جو آج بھی آئی ایس آئی کا نام سن کر ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے آئی ایس آئی ملک پاکستان کی دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے اور دشمن کی وہ چالیں جو وہ کافی سوچ سمجھ کر چلتے ہیں آئی ایس آئی ان کی چال چلنے سے پہلے ہی اسے ناکام کر کے دشمن کے ریڑھ کی ہڈی پر وار کرتی ہے سلام ہو آئی ایس آئی کے جوانوں پر ملک پاکستان کی چند عوام یعنی کہ مٹی بر لوگ وہ لوگ ہیں جو احسان فراموش کہلاتے ہیں یعنی کہ جن کی جان بچانے کے لیے آئی ایس آئی صبح شام کام کرتی ہے جو اپنے اہل و عیال سے زیادہ اپنے عوام اور پاکستان کا خیال رکھتی ہے اسی پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں نہایت ہی افسوس کی بات ہے یہ ایک پاکستانی کے لیے جب تک ہماری ایجنسی آئی ایس آئی ہے اللہ اس کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اس وقت تک پاکستان کو کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ایجنسی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی آئی ایس آئی کے جوان جو اپنے گھروں سے دور اپنے بچوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے اہل و عیال سے دور آپ کی گلی محلوں میں کبھی بھکاری بن کر کبھی سبزی والا بن بن بن کر کر کر تو کبھی کبھی کیا کچھ ہماری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں ناظرین کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی مختلف ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو آئی ایس آئی کے خلاف بھی ہیں اور آئی ایس آئی کی محتاج بھی مخالف اس لیے ہیں کیونکہ آئی ایس آئی ان کے جتنی بھی چلی ہوئی چالیں ہوتی ہیں اسے ناکام بناتی ہیں اور محتاج اس لیے ہیں کیونکہ اس کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی آئی ایس آئی ہی ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی number one agency I S I ہے ناظرین اپنے ملک کی ایجنسی آئی ایس آئی کی قدر کیجئے کیونکہ آئی ایس آئی ہے تو ملک پاکستان آباد اور شاد رہے گا آئی ایس آئی جسے محب وطن ایجنسی شاید ہی دنیا میں کہیں ہو کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے واقعان یہی کرتے ہیں کہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں سینکڑوں آئی ایس آئی کے گمنام شہیدوں کو ٹیوب لنک سلام پیش کرتی ہے تو آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی آرمی اپنے ملک کے اداروں اور اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بانکنا بھی بند کریں گے اور جو گے ان کے منہ بھی بند کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا منور شرازی کو اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر